我来自泰国，我来自中国，我来自法国，我来自美国，我来自德国，我来自意大利。